200 mlynedd yn ôl, fe wnaeth yr addysgwr mawr Cymreig Robert Owen ddangos ei fod yn bosibl i fagu plant yn bositif, yn ddidraes, i fod yn blant cydweithredol. Does na ddim rhiant eisiau smacio'u plant, a mae'n arsymau da i beidio gwneud hynny. Yn gyntaf, mae o'n cael effaith andwyol ar y bond ymddiriedol rhwng y gyfalwr rhiant a'r plentyn. Yn ail, mae o'n gam ddefnydd o bwer i ddefnyddio grym i orfodi plentyn i stopio gwneud yr hyn da chi ddim yn hoffi iddyn nhw'n wneud. Mae o'n fodel drwg i ddangos i'r plentyn ac nid yn rhywbeth dyn ni eisiau nhw ddysgu i wneud. Yn ffodus, mae yna opsiynau da gwell i ddefnyddio i helpu plant i ymddwyn yn deg. A dyn ni'n gallu cofio y rhain trwy yr 3A, sef arddangos, anogaeth ac atgyfnerthiad. Arddangos ydy'r syniad o gynnwys y plant mewn datblygu rheolau ar gyfer y cartref. Dyn ni'n meddwl am rhain fel rheolau teg. Yn ail, anogaeth. Dyn ni'n dweud wrth yn plant, dyn ni'n gwybod bod chi'n gallu cydweithio. A dyn ni'n yn gwybod bod chi'n gallu ymddwyn yn dda. A hefyd rhoi esiamplau omddygiad da yn yn ymddygiad ni'n hunain. Wedyn yn drydydd, gyfnerthiad. Dyn ni angen sylwi pen mae'r plentyn yn ymddwyn yn dda, canmol nhw am wneud hynny, a hefyd rhoi amball i wobr bach iddyn nhw pe maen nhw'n datblygu ymddygiad newydd. Gallwn ni ddatblygu disgyblaeth positif gyda'n plant – a rhoi smacio lle mae o'i fod yn ben sbwriel hanes. Diolch yn fawr.